тіл тіл тіл қазір тіл туралы сіз естімеген фактілер айтамын бұл роликте тіл деген сөз көп айтылады сондықтан дайын болыңыз әлемдегі барлық тілдің жалпы саны жөнінде мәліметтер әртүрлі он мың тіл жеті мың тіл алты жарым мың тіл бар деп айтады ал сөйлеушілердің саны жүз мыңнан асатын небары жүзге тарта ғана тіл бар ал он миллионнан астам сөйлеушілер бар қырық тіл Дәл осы қырықтың ішінде қазақ тілі де бар. 95 тіл мемлекеттік тіл болып табылады. елу елде ағылшын, 30 елде француз тілі мемлекеттік ретінде танылған. 16 миллионнан астам сөйлеушісі бар қазақ тілі әлемдегі ең ірі қырық тілдің қатарына енеді және түркі тілдері ішіндегі таралуы жағынан үшінші орында. Бізден түрік пен өзбек тілдері көбірек таралған дейді тілдерді зерттеген мамандар. Сол мамандардың сөзінше қазақ тілі диалектісі жоқ тілдердің бірі саналады. Неғыл дейді? зат дейді? қойсай диалекті деп айтып жүрген құбылысты говорға немесе сөйленіске жақын құбылыс дейді қазақ тілі юнеско-ның статистикасы шығарған рейтинг желісінде әлем әдебиеттерін аударушы 46 тілдің бірі болған қазақ тілі интернет кеңістігінде контент көлемі бойынша 57 орында тұрған тіл қазақ тілінде сөйлейік қазақ тілінде ақпарат алмасайық